बोला भारत जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंह हिमाचल युना गङ्गा चल जन वितरङ्गा तव शुभ जागे तव शुभ आशिषमाने भागे तव जय दाता जनगणमन्तयक जय हे भारत भाग्य विधाता जय